um, vai dar um, vai dar um, hein? Vai dar contra quem? Contra ele, pô. É o exército tentando manter. Ai, doideira, hein, A ordem. Eles tinham que ter um mandato para tirar aquelas mulheres lá da frente do quartel e botar os homens para trabalhar. Enquanto eles estão aqui contra o povo, muitos bandidos Oi. devem estar por aí fazendo arruaça. Oi. Travou aonde, velho? E chegando mais policiais do exército. Mais e mais chegando. Nesse, daqui a pouco o exército está todo aqui no quartel de Maruípe. Só falta botar esses homens para trabalhar aí. Os homens da polícia militar para trabalhar. O pessoal do quartel tá todo aqui. Exército Brasileiro. Porra. Tamanho do brinquedinho na janela. Agora o bagulho inteiro, hein, bicho. Ó. Tamanho do troço, vamos virar pra cá. Boinazinha vermelha. Força Nacional. porra, Guarda Nacional aqui em, Caparica. Rapaziada, o bicho pegou aqui Exército, Federal, Polícia Militar. Alvejaram um vagabundo aqui na BR-262, frente à garagem da Itapimirim. O bicho tá pegando. Vamos pra, vamos, vamos pra casa que o bicho tá pegando. E aí, rapaziada? Fogo na Avenida Maruípe aqui, ó. Nesse QTR aqui, ó. E frente à casa do cidadão aqui, ó. Que tem a total. Que tem a total. Oxi, rapaziada. Que tem a total eu tenho uma rapaziada armada aqui ainda, hein? Fique esperto quem vive pela Avenida Maruípe. Avenida Maruípe, que tem a total, rapaziada. 57 atividade. O bagulho tá doido aqui, velho. O bagulho tá doido. Caralho, vai ter tiroteio. Olha, olha, tá gravando? Grava. Ó, oh, o cara até caiu. Quem caiu? O cara. Hum. Mas vai ter tiroteio, acho que é, né? Sai daqui, tá ligado? Olha lá o carro vermelho, o carro vermelho vai, vai empurrar. Caralho. Para meter o pé. Quatro elementos, ó. Um, dois, três, quatro elementos assaltando aqui. O exército. bagulho tá doido. Botou o PM no chão, doido. Mano, o PM estourou. Aqui em casa agora. Embaixo de casa. filha da... Puta que pariu! Padrão! Ô! Correram pra lá, correram pra lá! Aqui, ó! Correram pra lá! Esquerda aqui, ó! Pra lá, pra lá, pra lá, lá! Eles desceram aqui, ó! Desceram correndo de lá pra cá! Qual equipe por aqui, outra por aqui? Foram dois, foram dois! Correram pra cá! O tiro foi de lá! Aí. Aqui? Não. Não, a gente não tava aqui na porta. Tiroteio aqui na porta de casa agora, que doideira. O bicho tá pegando. Hein? Eu só ouvi que. Hein? Tem que. Lá pra cima, eles Eu vi. Eu... Para, mano. Na linha, na linha. Pega por baixo, pela linha, pela linha.